tuhle disciplínu provozu už několik let, takže, takže to pro mě nebylo nic nového. Je to určitě zajímavý nápad poskládat festival z takhle z jednotlivců. Klub v plotě je super. Tak je to úplně jiná platforma, kdy seš na pódiu sám a musíš předávat nějaké emoce sám za sebe. I like this idea of uh, different venues around the city for two days. It's like people can go from one cafe, one pub to the next, see many, many really great performers. And I like this idea of a solo performers. You stand there absolutely naked on your own two feet and you have to perform without any drums, without any special effects. Я подпорую aby si to aspoň vždycky každý jeden v životě vyzkoušel hrát prostě solo, protože tam se nemůže vlastně na nikoho jiného spolehnout, nebo má sám na sebe, takže je to dobrá zkušenost. A mně se ten koncept toho líbí, toho festivalu. Já jsem tady rád proto, protože eh, jsem se rád nechal klukama pozvat na tak pěkný festival. Aby jsme se zase viděli. Jo.